Trybunał uznał, że brak zawiadomienia lub złożenie go bez zachowania przewidzianych terminów nie może prowadzić automatycznie w oparciu o artykuł 8 prawa zgromadzeń do zakazu zgromadzenia i uznania go za nielegalne. Niezgłoszenie zgromadzenia do organów administracji samorządowej jest wyłącznie naruszeniem przepisów porządkowych. Nie powinno powodować uznania, że samo odbycie się takiego zgromadzenia uzasadniało zakaz jego odbycia czy traktowanie zgromadzenia jako nielegalnego, tłumaczyła Ewa Łętowska, sprawozdawca, sędzia sprawozdawca. Trybunał wychodzi z założenia, że każde pokojowe zgromadzenie podlega ochronie w demokratycznym państwie prawa. I nie ma... Policja nie zna prawa! Policja nie zna prawa! Wy je łamiecie! My bronimy prawa! Wy je łamiecie! My bronimy prawa! Wy je łamiecie! My bronimy prawa! Wy je łamiecie! My bronimy prawa! Wy je łamiecie! My bronimy prawa! do jest tylko jednym, właściwie marginalnym naruszeniem prawa. Podstawowym naruszeniem prawa jest ta eksmisja i my wszyscy o tym wiemy. Powinna o tym wiedzieć także policja, która nie otrzymała, a także nie przedstawiła mi swoją dyskusję lokatorem, co może posiadaczu tej przestrzeni, nie przedstawiła dokumentów uprowadzających i interwencje ochrony, które mieli świadom policji. Dobrze. I'm just kidding. a także do ochrony tej bezprawnej eksmisji. Nie, zdanie prawej! Nie, prawej!